Halo sahabat saudaraku pecinta game di seluruh tanah air Makasih banyak udah nonton channelnya Simoni Kali ini kita akan ngebahas ngalahin Pak Ganjar untuk lolos sebuah kota Dan hmm. yang pasti nggak akan bikin malu Kang Emil dong bro Masa sih? Untuk cari duit biar kelola kota dengan cepat dalam waktu singkat bro Check it out Oke, bahasan kita kali ini akan mainin City Skyline. Kebenaran kemarin dia lagi promo, Bro. Jadi saya langsung beli dan download. <laughs> Kalian bisa cek di Steam ya untuk gamenya. Yang jelas sih ini kita akan kelola kota dalam waktu singkat. Saya nggak akan coba skip juga dan ini mainnya dadakan, Bro. <laughs> Yang pasti sih untuk game kelas simulasi kota, menurut saya ini yang terbaik saat ini ya mungkin ada yang lebih bagus tapi eh, speknya juga terlalu tinggi ini saya main di laptop menggunakan i7 dengan memori yang nggak terlalu besar pas-pasan ya ini eh, buat kerja <laughs> jadi 8 GB juga cukup sih dengan PGA bawaannya Oke, okay, untuk bahasan yang pertama tadi kita udah bangun eh, listrik itu harus di posisinya strategis juga aman bro ramah lingkungan dan kita akan buat di sini untuk fasilitas eh, pemukiman nah untuk eh, irigasi ataupun air juga harus kita pertimbangkan jangan sampai ngeganggu perumahan eh, jalurnya ya bro yang jelas sih eh, untuk mainin game ini kalian harus agak sedikit jeli dalam penanganan fasilitas karena di kota yang sesungguhnya juga kalau penanganan fasilitasnya sembarangan ya selesai bro itu paling jadi ngabisin APBD aja ya <laughs> nah ini kita bikin pompa air yang kuat dengan saluran pipa yang tepat yang pasti sih jangan sampai salah eh, pemasangan nanti jadinya sering mati ya banyak di wilayah saya juga mati dan air bawaan dari pemerintah itu nyalanya satu bulan sekali bro <laughs> aduh punten Kang Emil <laughs> nah yang jelas ini kita akan bikin aktif dulu waduh lupa pantesan itu rumahnya belum langsung keisi ya ini secara otomatis akan langsung berjalan begitu ada lapak sama seperti masyarakat Indonesia ya begitu ada tempat yang strategis dan murah pasti buru-buru cepet-cepetan walaupun bukan untuk bagiannya ya <laughs> rumah subsidi diambilnya sama orang yang punya duit oke okay. nah ini udah jadi bangunannya hmm, mantap bro ini nggak akan perlu lama saya coba bantu wali kota ini karena ini kerjaannya sebenarnya kerjaan gubernur ini tapi untuk saat ini saya coba handle lah biar eh, Kang Emil nggak terlalu repot ya untuk Gubernur Jawa Barat. Nah, kita cek juga itu penduduknya belum terlalu padat, jadi kita jangan terlalu langsung bikin eh, kebutuhan rumah ya. Walaupun grafiknya itu kalian bisa lihat ada bar warna hijau di bawah itu tiga garis ada biru sama eh, oranye ya. Nah itu kebutuhannya, itu kebutuhan untuk pemukiman masih tinggi karena orang itu harus beradaptasi dulu dan kita di sini harus misahin antara e, wilayah e, perumahan kemudian zonanya industri dan zona komersial ataupun perkantoran gitulah tempat lapak-lapak usaha ya nah, kalaupun terlalu berdekatan itu bahaya bro penduduk kita ini AI-nya atau intelijen uh, otomatiknya dari game ini dia bakal ngebaca akhirnya dia pindah nanti penduduknya bro oke udah jadi tuh nah kita akan bangun tempat industri ini dia yang membuat pajak gede bro mantap tapi saya nggak berani ya bikin di sini harusnya mantap tapi enggak lah nanti saya diomelin wali kota saya ini kacau pak Fahmi <laughs> enggak enggak enggak iya iya saya bikin komersial pak yang pasti di situ ada lapak-lapak warung usaha untuk masyarakat e, menengah ke bawah ya Nah, ini jangan sampai lupa untuk penyulingan air limbah itu penting juga, Bro. Kalau kotanya udah mulai keisi itu harus secepatnya. Tinggal kita efisiensiin aja ya, jangan sampai kapasitas yang besar dimaksimalin dan memakan budget besar juga. Keuangan daerah juga akan cepat habis, Bro. Itu kita masih minus tuh, masih merah ya di bawah. Dan kita cuma dimodalin 50 ribu Bro. Waduh, 50 ribu Oke, okay, nah ini dia. Ini yang paling penting efisiensikan sumber energi kota, Bro. Ini listrik e, dan air yang pasti sih air itu kenapa tadi sarananya harus bagus dan kuat ya. Karena ini rata-rata permanen dipakainya lama dan kebutuhannya juga sangat penting untuk masyarakat. Kemudian kita cek juga, kalaupun kita kurangin anggarannya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan, bro. Kalau misalkan terlalu pelit juga pemerintah bisa mati penduduk kita bro kabur lah nggak akan betah di kota kita ya bro <laughs> oke okay, udah selesai dicek nah itu bener langsung turun drastis ya uh, itu langsung minusnya uh, kurang dari uh, eh, 400 itu benar untuk fasilitas harus tolong diperhatikan kalau kalian baru main game ini kadang-kadang suka pengen cepat-cepat berkembang ya kotanya padahal itu nggak efisien dan malah jadinya ngerugi nah ini salah satu contohnya juga ini ada kelemahan dari gamenya jadi kalau udah ada lapak itu begitu dipasangin itu minta diambil semua nah ini harus cepet-cepet ditangani pemerintah ya cepet-cepet ambil bro nah contohnya seperti e, ditandain lah ini langsung dikuasai negara gitu <laughs> Jadi orang nggak berani sembarangan ekspansi beli-beli lahan mentang-mentang murah ya, tapi ngancurin tata kota kita masyarakat pasti terganggu oke kita bikin hmm, terlalu dekat ya nah, kalau terlalu dekat pun ini berpengaruh untuk sarana pemukiman jadi lebih baik agak diperbesar juga lapak untuk usaha karena eh, kebutuhan hidup masyarakat yang ngisi pun harus ini ya harus seimbang ya kalau nggak ada lapak usaha juga nggak bisa berkembang kotanya Oke, kita sesuaikan. Nah, di sini mantap. Usahain fasilitas pemukiman itu harus terpisah ya dan ditata sedemikian rupa biar nggak macet. Karena kalau udah macet, aduh susah betulinnya bro. Harus dibongkar ulang dan itu makan biaya yang besar. Sekali-kali tengok, belusukan, lihat warganya tuh kan. Karena ini kota baru, jadi orang masih pada jalan ya, belum ada fasilitas bus transit ataupun Transjakarta. <laughs> jadi ya sudah seadanya makanya bikin lokasi yang tepat eh ini kenapa nggak ada listriknya ya ya ampun belum nyambung nah bro ini <laughs> game ini harus nyambung satu line untuk eh, areanya jadi kita harus karena ingin terpisah fasilitas listrik juga jangan digabung bro dengan masyarakat dia punya jalur tersendiri untuk industri industri dan komersil itu kita kasih kayak gini nih terus dipasangin koneksinya oke nah kita tengok langsung apakah berpengaruh ini gameplaynya secara langsung ya tuh kelihatan mereka udah dapet listrik oke ini udah bisa jadi komersil dan lihatlah Tara di bawah itu udah mulai plus cek lapangan pekerjaan juga bro hati-hati mentang-mentang banyak pabrik tapi nggak dicek ternyata masih kosong tuh berarti kita rumahnya kurang nah ini kita income udah mulai masuk bro itu tadi gara-gara kita turunin pajak eh penggunaan penghematan penghematan fasilitas umum nah ini disuruhkan untuk dicek barnya kalau yang warna hijau full di ujung itu berarti masih penuh masih bisa sebenarnya dipotong lagi oke itu tipsnya nah makasih banyak udah nonton yang jelas kalau kalian udah pinter pakainya tips yang barusan saya kasih kalian akan menjadi kota besar ini baru basi town dan kita dapat membuka beberapa fasilitas umum seperti hospital eh, fire station kemudian banyaklah yang jelas sih itu untuk sarana pendukung juga kota tapi ya gitu pemakaiannya tadi ingat tipsnya yang paling penting itu adalah efisiensi dari sumber daya Nah, ini kita baru level 4 dan level 5-nya itu adalah Big Town. Eh, nah, ini populasinya harus 5500. Ini saya baru 3600 tapi cuma sebentar aja. Ini saya sampai apa basi tahun ini nggak lebih dari 2 jam, Bro. Oke. Kita akan jadi gubernur yang baik nanti tanpa korupsi, yang pasti sih nggak bisa korupsi karena ketahuan begitu korupsi warnanya jadi berubah itu <laughs> area pemukiman ataupun zona industri Oke okay, nanti kita belajar lagi makasih banyak udah nonton see you uh, don't forget to share and nya bro makasih banyak yang udah silaturahmi tetap jaga amanah see you bye bye